فإذا المعنى مرفوض البشرى لا يمكن أن تعني كلمة الله وإلا فإسحاق كلمة الله ويحيى كلمة الله ولم يطلق على شخص في الإسلام كلمة الله إلا المسيح وكن كل الأشياء مخلوقة بكن حتى في الإسلام الخنزير الدودة الكلب كل هذه مخلوقة بكلمة كن فكلها كلمة الله لا طبعا فإذا المعنى الأول والمعنى الثاني غلط ما هو المعنى إذا الأصلي نرى نعود إلى الإنجيل لأنه المصطلح مأخوذ من الإنجيل في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله إذا به كل شيء كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فالكلمة معناها اللوجوس الإلهي هو العقل الإلهي هو التدبير الإلهي هو كل هذه الأشياء